hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्या खास है क्या सीखने वाले हैं आपके सामने ये डेटा दिख रहा है अब ये स्टूडेंट के नाम है हो सकता है कि ये रेंज काफी लंबी हो मेरे पास छोटी रेंज है तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ यहाँ पर टोटल किया गया है और अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इनमें से जो फेल वाले बच्चे हैं जिन्होंने फिफ्टी से कम मार्क्स गेन किए हैं उनको हम फाइंड आउट कर लें तो ये तो छोटा सा रेंज है आप देख करके थोड़ा सा टाइम लगेगा फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन बड़ी रेंज होगी तब क्या करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा तो इसीलिए एक फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सम का ठीक है अब ये सम के फॉर्मूले से कैसे होगा ये आपको बताता चल रहा हूं पहला वाला जो सेल है जहां पर आपका पहला डेटा लिखा हुआ है जैसे राम है तो राम का सब्जेक्ट वन में जो मार्क्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए यहां पर दे दीजिए कोलन और कोलन देने के बाद यहां पर ऑटोमेटिकली सेम वही सेल एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है क्लोज कर दिया ब्रैकेट को यहां पे लगाना है इज लेस देन और इक्वल टू ठीक है ये लगा लिया अब यहां पर क्या देना है ये जो सेल यहां पे 50 लिखा हुआ है 50 से लेस देन इक्वल टू मैं कर रहा हूं इसी को सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है ये जो आपने दिया है ना सेलेक्ट रेस 50 जहां पे लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके F4 बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ये डॉलर साइन लग जाएगा अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रिज हो गया अगर आप इस तरीके से शॉर्टकट की की मदद से फ्रिज नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं आप उसके पहले क्लिक करके डॉलर लगा दीजिए दोनों के पहले रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर जरूर लगा दीजिएगा और प्रेस कर दीजिए एंटर तो यहां पे ट्रू आ चुका है देख सकते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें सिंपली इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है ध्यान रखिएगा टोटल को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमें नंबर ही पता करना है ठीक है तो यहां पर तो टोटल करेंगे तो 50 से ज्यादा हर एक में आएगा ही आएगा ठीक है शायद कोई एक दो हो जो 50 से कम हो लेकिन आपको टोटल सेलेक्ट नहीं करना है अब यहां पे इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट एच एल एन ठीक है तो इससे ये न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर यहां पर आपको जाना है लास्ट वाले पे use a formula to determine which cells format बस इसी पे क्लिक कर दीजिए और ये ध्यान रखना है कि क्लिक करने के पहले कि यहां पर जो आपने फॉर्मूला लेके आए थे हम ये फॉर्मूला आपको कॉपी कर लेना है तो यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पर इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए बस पेस्ट हो गया काम हो गया है न्यू फॉर्मेट पे जाके और यहां से इसको येलो बना दीजिए येलो थोड़ा ज्यादा दिखेगा डार्क रहता है तो ये हो गया और यहां से ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे कि जितने भी इस इन लोगों ने जहां-जहां जो है 50 से कम मार्क्स गेन किया है सब जो है हाईलाइट हो गया है तो 50 जहां भी होगा वो हाईलाइट नहीं होगा 50 से लेस होगा ठीक है अगर इक्वल टू मैंने दिया है तो इक्वल टू भी होगा 50 देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों दिया है मैंने यहाँ 50 लिखा हुआ है तो 50 भी अगर होगा तो भी वो जो है हाईलाइट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चेंज करके दिखाता हूं मैं अगर मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ ठीक है ये देखिए ये 50 लिख दिया मैंने तो ये 50 भी यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स के 50 से कम मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं वो जो है हाईलाइट करके आपको दे देगा ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें thank you for watching this video